誒，佢上面係冇特別 pattern 嘅，咁就係同我哋一般版嘅 switch 係一模一樣。我唔記得暗錄影掣啊！ 大家好，歡迎收睇 Metal Play Channel。今日要同大家開箱嘅係呢一部最近炒到沸沸騰騰嘅集合啦，《動物心友會》特別版主機。呢部主機係香港版嘅，算係全球首發嘅，同歐洲同埋美國嗰邊一樣，係三月十三號就已經推出咗啦。咁佢呢個新作就係要等到三月二十號先發售嘅。呢部咧同我哋以往所認知嘅同款版主機咧有少少唔同。咁佢係叫做特別版主機，個遊戲係唔同款喺里面嘅。咁淨係香港版同埋歐美版先係咁啫。咁佢日本版主機咧都係同個 game 一齊咧，三月二十。 先推出嘅，所以咧我哋算係比日本咧仲要再搶先可以體驗到呢部主機。最近炒到沸沸揚揚咧，就唔係佢個話題炒到沸沸揚揚，係佢嘅價格都炒到沸沸揚揚嘅。咁據我哋而家所知咧，香港都幾浮動嘅，佢已經炒到去差唔多四千幾蚊港幣。 咁台灣咧，我哋見到網上面都已經係賣到一萬五、一萬，左有台幣啦。咁日本嗰邊更加誇張，佢最高峰嘅時候咧賣到七萬幾英，而家大概回落到都要六萬幾英。但係日本嗰邊咧仲係未推出嘅，咁相信推出咗之後咧，可能都會再有另外一波嘅炒潮嘅。講翻今次點解會炒到部機咁貴咧？咁好大主要一個原因，因為我哋亞洲呢一批貨就係中國製造嘅。今次因為個肺炎疫情嘅影響咧，咁所以令到第一批貨係完全絕對缺貨嘅情況下，可能本來生產一百部機，而家係得翻。 十部左右啫，咁所以咧，大家都係大炒，咁但係都呼籲大家，如果你唔係真係需要第一手去攞到呢部機嘅話咧，其實未必需要去接受佢嘅炒價嘅。當佢嘅出貨量穩定翻之後咧，咁呢部機其實佢因為唔係限定數量嘅，咁如果唔係真係太急住要嘅朋友咧，就可以唔使挨炒價，我哋再等多一陣咧，個價錢就會回落噶啦。但我就人窮志短啦，唱唔到呢部炒到沸沸騰騰嘅機啊，所以我哋今日係開別日之箱。 我哋有金主提供咗一部特別版主機，咁我哋一齊嚟開箱睇下呢部機有咩吸引之處。Let's Metal Play。咁我哋而家睇到嘅係呢個主機嘅外包裝盒啦。咁我相信大家都已經喺網上面嘅宣傳咧，都經常見到呢張插圖啦，就係佢嘅封面插圖啦。呢個咁靚嘅盒咧，其實係任天堂官方嗰邊咧單賣呢個紙盒，好似係五百英。 就可以買到呢個盒翻去珍藏。咁如果大家本來有 Switch 嘅，唔想要買裏面嗰部主機嘅話咧，咁亦都可以買翻呢個盒去收藏啦。非常之唔知點講喎，係咪一個貼心嘅服務咧？咁我哋見到佢隔離咧，呢邊嘅左手邊咧，佢係有咗呢個裏面嘅主機嘅設計圖啦。咁啊，前後正面同埋背面都有嘅。然之後咧，另外一邊咧。 就係一個同個主機嘅顏色好襯嘅一個 creamy 嘅橙色，同埋一個任天堂 switch 嘅 logo。好啦，去背面呢張插圖咧，咁我哋喺上網嘅情報上面咧，係比較少見到嘅。咁一張咁樣嘅插圖啦，咁好 cute 嘅，佢係一個模擬嘅仙咧，係睇嚟係我哋嘅 player 啦，兩個 player 啦。咁我哋準備搭呢個飛機咧，係飛去我哋今集嘅大舞台，就係呢個無人島上面去生活嘅。 呢度有個影有個島咧，應該就係嗰個無人島啦。我見到呢度有黑心狸貓佢嘅公司嘅 logo 啦，Knock In，同埋隔離呢個咧，應該就係呢個客運公司嘅 logo 嚟嘅，叫做 Dodo Airline。 <laughs> 咁到時我哋應該都有機會喺 game 裏面見到呢個 MPC 嘅。然之後咧，我哋見到呢度有個郵戳，咁佢郵戳上面咧仲係寫住咗呢隻 game 嘅發售日期啊，就係幾時出發？我哋去呢個無人島咧就係二零二零年三月二十號。咁啊，全球齊發噶啦，中文版到時都會一齊發售噶啦。 咁就喺呢個外包裝盒，非常之精美啦。咁呢邊有一啲，呢邊就係一個任天堂嘅 logo 啦。OK，咁我哋一齊一探究竟佢裏面有幾靚咧。我我哋見到佢側邊呢個位都冇嘥到，啊！佢呢個就畫咗一個少少嘅説明圖啦。講翻我哋冇 Dock 嘅情況下，我哋點樣用呢個 A C 嚟到去連接呢部 Switch 啦。之後佢 Switch 配色都係今次一個 Creamy 嘅藍色。 哇哦！哦，首先呢張係應該係一張保熱啊，應該係一張保養證嚟嘅。OK，咁教你點樣去維修期間嘅資訊啦，相關嘅資訊。第一眼見到嘅咧，就係我哋今次大家都好注目嘅一個，就係今次嘅 Joycon，今次特別版配色嘅 Joycon。哦，咁我之前睇宣傳圖嘅時候，可能嗰啲相影得特別靚我係覺得佢係有少少漸層嘅顏色，有一個。 Creamy 嘅綠色同一個 creamy 嘅藍色，好似漸漸呢到好似有少少黃色咁樣嘅，咁似乎係一啲誒光影嘅效果，因為我哋睇翻實物嘅時候發現咧，佢係好實色嘅，成個都係實色嘅一隻好 creamy 嘅綠色，呢邊係一個 creamy 嘅藍色，好有島嶼風情嘅一個配色啦，非常之靚。咁我哋後面咧。 係白色嘅，咁我哋睇圖或者係睇相，而家嘅光影都好似見到係純白色，但其實佢唔係純白色嚟嘅，佢都係有少少 cream y 嘅顏色嘅，有少少偏 cream y 黃色嘅，其實係，咁成個配色都好溫和啦，好靚啦，好夏日 feel 添啊，仲要，OK，咁我哋擺埋一邊先。 我哋睇下呢部主機啦，OK，主機嘅熒幕嘅部分咧，算係一部主機嘅主題嘅部分啦。我哋見到佢嘅正面咧，係同我哋啊傳統嘅書桌咧係一模一樣，冇乜分別嘅。咁但係咧，佢真正嘅乾坤喺邊度咧？睇個背面啦。噔噔，非常之靚。咁佢每一次佢嘅特別版主機嘅背面咧，其實都最近都會做一啲咁樣嘅印花印刷嘅。 咁佢呢個又係一啲好動物之心咯，動物心又會誒風格嘅一啲 pattern。OK，咁係一啲暗花嘅印刷嚟嘅。咁佢除咗啲 pattern 係反光之外咧，其他嘅部分咧都係有少少，唔係磨砂質感，不過係有少少霧面咁樣嘅質感嘅，非常非常之靚。咁我哋陣間將佢一齊組裝落去睇下。咁其他冇錯啦，佢因為特別版印刷版啫，咁所以佢其他嘅 s p i 咧係一模一樣嘅。咁我哋都唔使睇啦。 將佢合睇睇下先，減號呢邊咧係左邊嘅，加號係右邊。Switch 嘅招牌聲音啦，好清脆嘅聲音。OK，咁組成咗今次我哋呢一部特別賣主機啦，非常之靚嘅配色，我都好想要一部。然之後後面咧就成個都係一個新嘅形象啦，就係佢只 Creamy 嘅白色啦。 配上佢呢個動物之心嘅 pattern。咁我哋繼續睇落去啦，呢個就係第一層嘅裝備啦。咁第二層係有啲咩咧？一樣啦，係有翻我哋誒會配翻一條 HDMI 線啦。咁個 spec 都係一樣嘅啫。咁會有一條 AC 啦。咁呢個 AC 我哋水貨同港貨版最大嘅分別就係我哋見到啦，香港嘅港貨版咧就係配翻我哋香港用嘅三腳插頭。 果日本版嘅水貨版咧，佢呢個時候佢就會配誒直腳、直腳嘅 AC 嘅。咁呢啲全部都一樣嘅，咁我哋就唔細睇啦。然之後一樣啦，佢有一個佢將 Joycon 拍落去，一來可以。啊，而家呢啲新版嘅 Switch 咧，佢呢個好似係可以充電嘅，係咪啊？哦，我哋要另外購買嗰隻先至可以充電嘅，好似。 呢只系冇得插住充電嘅，外咁系一樣啦，同我哋而家嘅 Switch 版。然之後啦，仲驚喜嘅地方喺呢度啦。今次我哋以往嘅 Switch 咧配嗰兩條手繩咧，咁係黑色嘅。但係佢呢個特別版主機，佢配嗰兩條手繩咧，都係襯翻我哋嗰個 Joy-Con 嘅後面嗰只顏色，就係嗰只 cream 好 cream 嘅顏色啦。咁我哋試下砌落去睇下咯。 其实佢加好减好咧，你将佢前后调转咧，你就可以砌边边都得嘅。咁我自己咧就中意呢个 c r e a m y 嘅绿色咧，配翻呢条蓝色嘅手绳。咁上面都有啲好靓嘅 pattern 嘅。OK，咁我中意咧就将蓝色呢边呢个手仔咧配翻呢条绿色嘅手绳。讲到好似系自己咁，其实部机唔系我嘅。咁就成为一堆特别版嘅手仔啦，非常之好睇。 之後最後啦，最後最後我哋仲有最後一件配件係咩咧？一噸就係呢個，我哋第一次見到任天堂 Switch 咧有出呢個白色嘅 Dock 啊！因為我哋之前就算有啲特別版嘅 Dock 咧，全部都係黑色配色嘅，從來都未有黑色以外嘅配色嘅。咁今次咧，我哋第一次有呢個非常非常之靚啊嘅一個有有啊黑心狸貓啦，同埋佢兩個員工坐在個方道上面。 OK 嘅一個插圖啦，一個白色嘅 Dock，咁好新鮮啦呢個咁樣嘅配色，咁後邊都係一模一樣嘅，有任天堂嘅 logo 啦。咁嘅質感上面都係同我哋一般嘅 Dock 都係一樣啦，磨砂嘅質感啦，咁質感亦都非常之好。將佢合體完成咗之後咧，就係我哋今日要開箱嘅呢部。 集合啦！動物心又會特別版嘅主機，咁砌埋落個 Dock 之後咧，佢嘅配色都係非常之和諧，非常之舒服。後面咧亦都係一體成型啦，都係個好 Creamy 嘅白色，非常之可愛。 上咧就係我哋今日嘅開箱內容，咁我哋之後咧仲會持續更新同埋追蹤呢個新 game 嘅一啲新情報啦，同埋我哋仲會有直播添。咁如果中意動物深入嘅朋友仔咧，就記得撳 like share 同埋追蹤我哋嘅 channel，咁就唔會錯過我哋嘅新片啦。好，今日就到呢度為止，我哋下條片見，拜拜。